أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فأ شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام